بس حقيقة يا أخوان لحظة الموت يعني هي لحظة تأتيك بغتة تقطعك عن كل برامجك فأنا كنت عم سوق السيارة وكنت في ذلك اليوم متعبا كانت الساعة 4 العصر فأنا نمت أنا وعم سوق السيارة كنت على الاستراد اللي داخل من حرسة بفوتك على الشام في مشاتل ورد هون على ايدك اليمين وزروع في سياره واقفه بيك اب عم تنزل بضائع للمشاكل طبعا انا ماني شايفه بس لانه انا نمت فانحرف الدركسيون وانا ماشي بالاستراد انا بتذكر قبل ان انام انه كنت ماشي 80 بس ما بعرف قال لي الميكانيكي انه الواحد لما بينام بقى رجلك حتضغط اكثر على البنزين فبالتالي انت اكثر يعني كنت ماشي فصدمت سيارتي بتلك السياره طلع الاكس تبع الدركسيون من مكانه ودخل ضرب في رأس المعدة انتم بتعرفوا تسمعوا في عصب يمر يعني في رأس المعدة الضربة على رأس المعدة مزعجة ولعلها قاتلة في عصب هذا لأنه بيغذي القلب كمان هذا فيما يبدو بأنه أنا الدركسيون ضرب هيك بهالعصب الحائر وأنا قلعت روحي صعدت روحي إلى السماء أنا كنت يا أخوان ويا أخوات عم شوف حالي بقلب السيارة يعني أنا شفت حالي أنا وقاعد بالسيارة وراسي منتوي والدبسيون فايت ببطني وكان أخي معي بالسيارة كمان منتوي راسه وجهه مليء بالدم وأنا روحي رأت ماذا يجري وشفت الاستراد وشفت السيارات اللي ماشية وشفت السرفيس اللي وقفت ونزلوا منا شباب مشان يساعدوني بس روحي هيك عم تطلع لفوق خلال يعني هلا انا حبحكي لكم شغله هي اجزاء ثانيه او ثانيه ثانيتين ثلاثه عرض علي شريط حياتي كله انا رايت نفسي بكل تفاصيل حياتي منذ كنت في الحضانه بعدين في عمر المدرسه بعدين صرت انا في الجامعه بعدين رحت على العسكريه بعدين فتحت لعب شريط حياتي كله انعرض امامي في اجزاء من الثانيه الروح عالمها عجيب هلا وهي وكل ماني عم بطلع انا عم بعد عن وعم يصغر بالتالي الاستراد وتصغر ما حوله مو بلساني ما بعرف كيف بس انا يعني سالت الله قلت له يا رب دخيلك انا قادم اليك بس ارجوك أنت علمتني شيئا اسمح لي أنه بس علمه لمن ورائي فيما يبدو أنه مو مكتوب أنه أنا الأجل هلأ ينتهي ويمكن سمح لي أنه يعني عيش فأنا والله يا أخوان نزلت هيك روحي نزلت ونزلت بقلب الجسد هلا انا لما نزلت روحي بقلب الجسد كان الباب انفتح والشباب جايين بدهم يسحبوني فانا فتحت قلت لهم انا ما فيني شيء بس شوفوا اخي لانه اخي هيك لاوي راسه ما لا يشير الى شيء المهم اخذونا الى المشفى فلما انتهت ال يعني بعد العمليه وبعد ما صحوت انا واخي قلت له يا اسمه هادي اخي قلت له يا هادي يعني انا كنت نايم وانحرف الدركسيون طيب انت مو جاي قاعد جنبي وشفت انه انحرف ما تجلس لي هيك قال لي انا لا ادري شيئا وما بعرف كيف انا بتذكر بقى انا كنت انا واخي بحرسة في امر ف قال لي انا بتذكر حالي في حرسة وبعدين شفت حالي بالمشفى ما بعرف شو ما الذي حدث سبحان الله القدر اذا اراد ان يقع سيقع ما اريد ان اقول يا اخوان الامر لحظه وانت حقيقه حقيقه في براسك خمسين مشروع القصه قديمه صدق يمكن شي 20 سنه وانا فعلا في خمسين مشروع براسي كما هو الآن وكما هو أنت الآن بس ما إن يأتي الموت انتهت كل هالمشاريع طيب شو بس مشان عيادتي يعني بسلمها لحدا خالص طيب بس لأقول لمرتي والأولاد إنه يعني خاطركم خالص طيب في معي أمانة لهذا الأخ بس لا أعطيها إياها خالص طيب ما صليت اليوم الصبح بس خلوني أقضيهم ركعتين انتهى يتمنى من يموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت دخيلك <laughs> يا رب بس رجعوني بصلي لي ركعتين بحضر لي درسين بدعو إلى الله شخصين انتهى متى ما رن الجرس